ちょちょちょちょ誰誰誰誰あー植木君どうしたらいいどうしたらいいかな終了今日寒いかなうんそっちは何時に起きんのよじゃあもう俺ちょっと行っちゃうようん気をつけてうん言わないようにしてくださいねう大丈夫よ 誰誰す <laughs> ーちゃんにねあの協力してもらって翔太にドッキリを仕掛けたいと思います、はい、ファンが急に家に押しかけてきたらどうするか いや本当にマジわかんないわかんないよねわかんないちょっとさつーちゃん声をちょっと通帳バレないようにさ難しいとこやな喋り方にあとねやっていこうとりあえずはちょっとインターホン押して無言で無言でね一回そうそう一回ねちょっとそれやってみよううんオッケーじゃあちょっと はい何誰ですかえ、何怖いんだけど、え、怖いえ怖い怖いよこれこれ怖いね怖いよ ってこうって出るかなじゃ次さ、うん、なんか喋りかけるうん喋りかけよしうちゃんぐらいうんどれぐらい低い声の方がいいかなそうね低い声でやってみようかしうちゃんぐらい、うん だ、誰ですかえな、なにバレてないかなまだで誰って言ってたから、うん、バレてはないと思う どうする次会いに来たようにみたいな感じですここにあいるんでしょみたいな出てきてよ会いたいよみたいなうんそういう感じでやってみよううん、okay. うん何怖いんだけど何 だ誰だだ誰ですか誰誰誰誰何来たよちゃん何来たよ出てきて何なんだ嫌だな 電話かかってきたんだけど。嘘。出る出る出て出て、うん、あもしもしもしもしなんか変な人がいるえどこに玄関になんかわかんない俺の名前呼ぶえー、怖くないなんか黒い人サングラスしてでもなんか何も答えてくれないどうしたらいいどうしたらいいかなえもうとりあえずさ家にいないよ俺さまだ帰れないからさえどうしたらいい えー、とりあえずさ、俺が帰るまでさ、ちょっと。でも何回も鳴らされたらどうしよう。え、じゃあもう今度から無視しな。うん。うん。あ、うん、分かった。じゃあまた。うんうんうん。大丈夫はいはい。はい。はい。何時何時 <laughs> 電話かけてきた。 黒ずくめの変な人いるんだけどいやそれ怖いわなそれ怖いよね、うん、じゃあちょっとしばらく経ってからまた来ます ひょうにょもしもしうんはいうんうんうんうんうんはいあ開けるよ。 ちょちょちょちょビビったビビったごめんごめんごめん外して外して誰でしょう <laughs> ーちゃんもうだもうようくんがさ俺もさしたくなかったんやけどようくんがさ白白うるさいからさビビるよねそらつーちゃんでした終了 <laughs> そうか やめてよこれやめてやめてかっこいいややめてやめてやめてかっこやめて本当にやだなんなんやめてほしいいや怖い <laughs> だって何も喋んないんだもんえ喋ってたよねえ違う違う違う違う名前呼ぶ呼ぶだけでさ何ですかっつってもさああそうね怖いですそりゃ、うん、それは怖いよなはい <laughs> というわけで今回はですね あの、翔ちゃんにドッキリを仕掛けてみました見ましたイエーイえー、 <laughs> いや、どうどうしようかなって思って。ビビってたもんね、声がね。うん。電話かけてきたもんね。変な人 <laughs> いるんだけど。 <laughs> わかんない、どうしようって思って。 よくなんかあれだね警察とかに電話しようとか思わなかったね確かに何 <laughs> なんで今の映ってたかななんかなんか視界し入ってくるかなって思って ってうんうんあそうなん <laughs> いや俺これじゃビビらんやろビビった俺は俺はビビったけど俺はビビったけど面白かったごめんね翔ちゃんあいいですよ、うん、いやほらファンがねもし、ね、こういうこともねあるかもしんないからさ急に押しかけてくるやめてほしいシミュレーションとして、うん、いやもう、本当にやめてください、うん、よくないあのもし家を知ってたとしても本当にそれは確かに確かに、うん あの控えていただいてそうね、はい、うん、お願いします遠くから見守ってもらえればね <laughs> 確かにな、はい、ひょにょ はいというわけで今回の動画はここまでにしたいと思います <laughs> 最後なんかある、うん、なんか、えー、いやまああの面白いと思ってもらえたら <laughs> 高評価のボタンお願いしますお願いします、えー、チャンネル登録もお願いしますインスタ Twitter、TikTok もお願いしますではまたつーちゃんもありがとうありがとう <laughs>